हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रूट टेक्नोलॉजी में आज की वीडियो में बताऊंगा कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड चेंज कैसे करें सो वैसे स्टार्ट करते हैं वीडियो उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए सो वैसे सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है यहाँ पर अपने लोगों को एंटर करना है आपको थ्री लाइन्स पे एंटर कर, करना है उसके बाद आपको ऑप्शन आगे होंगे ऐसे इंटरफेस आएगा उस पर सेटिंग में चले जाना है अब आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा सिक्योरिटी का उस पर एंटर करना है आपको अभी ऐसा इंटरफेस आएगा उस पर पासवर्ड होगा उस पर उस पर एंटर कर देना है या आपको अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है मैं डाल देता हूँ यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड डालना है आप डाल तो फिर से यहाँ पे फिर से डाल देना है न्यू पासपोर्ट अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा राइट का यहाँ राइट वो आ रहा होगा उस एंटर कर देना है और आपका पासवर्ड सेफ हो चुका है चेंज हो चुका है आपका पासवर्ड आप आप इस तरीके से अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं गाइस चलिए आप आज की वीडियो में इतना ही और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें